Pus ano diohnish talichaw ay chaan Jesus, shtamak ni putunch, was liyulish lagiltuyi an tanlun aksinimasi wahastak nankang wilchan. An Jesus hahuni, ang kimpay masitacha chaway tapatsay, kiding wachuk tapatsay. Pus ano diohnin palaychash tatlima ni putun lish nahun liyuchas tsal Dios. Chili yuche tapatsay aksin tu tapatsa kang wilchan, tacha Dios. An Jesus hahuni, anik lahunaw sa was. Hantulay to kati isto siyan istas Dios, was akto siya ka isto putol. Yo siya isto yu laksin isto yung aspay. Chus yu isto yung aspay, wana siya chuni isto yung istas. Muan ispay, mapayni yan istas. Chi masuni ya chus tachan lag isto Chi palay kalak masuni ka na, yu palay lah ay tanson. Yu sa was siya kasi aniya it usit na. Mutacha an ispay hamala au niya ang haninin, chi hashtani hatsukunti an istal wa chu hashtani hatsukunti yo hashtani boton an ispai hantu shamati limukai tu chin istutacha shamati yu chan istalim hashtani ta likana una tu chin yu istutacha shamati para lili chushi ka kiklaka ikal chi kasi wilakatan istal tacha kiklaka ikan an ispai yun tu kiklaka ian istal dios Wachun tukik leka iyan ispai yumal achata chal. Anikla hunaw sawal, yu asmada ang kinchiwinti, chikik lakaiya ang yu kimal achata chal, si dahuni hatsukunti yun tumin ohoy. Hanto ka timaanikal, yu chila postichala kasinin, lakahatsukunti cha chal. Kamina panches chi sawal, chi ang panches chawaych. Aksnan haninin kataasa asmadan istal Dios. Chi ang yu kataasa asmada katatsukuya. Kataasa mutacha ang spike li dakuni hatsukunti, wana chachuni istutaan istal, lika li tsukutli hatsukunti. Chi atumpa, shta anipasli li chaskat li yucha kanauna, tu chin istul cha atam, muyucha istal ang Dios. Pero nuka li aniliti ani, mukachina panches, aksnis chushkan ang yuta aknonon, kataasa asmadaan shiwint, chi yuta istul li yu ositanson, katatak udacha, chi katalaaw cho oya chaspuhun allinch. Pero yo te ilto liyun to oshi katalaaw cho para li katamaal ahnanach. Hantulayi tuog iltoy waki aksto chag iltoputol. Tachak asmada ki hunian kimpay chunchachag iltoy. Pus anyuk iltoy tsa muntuyu waki dinchak nahunik iltoy. Yu hun ang kimpayik iltoy. Yu kimakmintal. Liwa ki akso chag lichiwinkal. anyu aknaunahan tokatitlitapalatl pumatami yu kilchichiwinikilin li tacha ankilchichiwini sawal uxitnan hamalachaniliti yu kata'altli sakminin an juan tichini yuchach chi yuchach tzahuilchichiwinil yu sawal pero ntulisna wahkiklaka'irajuncha xamatiwalapanak aniklajunaw para li uxitnan kad'axtlaxlulit an juan tachanul atan pumaklkuxunit isma isma'taji chi isma ismapulcoy. Chi uxitnam bula achambudori te ansha no, huatan pantzekis. Pero kirin klalimintawi yu palay lahay, puhamakatsanint. Ang Juan palay walakadikli. Yo kiltoy kirin, yu chayo ang kimpay. Chunchacha putasoy di yu cha ang kimpay kimakminta. Ang kimpay ang yu kimakminta, wacho kiltichiwiniya kirin. Masi uxitnan do adam ala asmatadit, chin do adam la tsendadi chin do makauni ya di tili ang shuwin ti katapotso ko asin mundo kiklik iya di ti ang yumal at sa tachas sa walchas lakan di bunaunat ang tanto mo akantas shuwin ti Diyos musliwilayat li ang chala chibin budunat ang hatsukun ti yun to atam min ohoy chi ang cha kisi chiwinin wastu kilala min butunawi para li kasi tsukuriti ang hatsukun kidin hantuyok sa kapuan lian la panakne aya kintalatzel. Atumpa, klamis payawi ushitnan, chih katsaye din dusi daunari te ansama painin ti Dios. Kidin yu chan kimpayi kimakmint, walchintu kila la iyao. Pero li shamati la panak kashmil, yu was akstu chekas ushamil, yu chekas la iidit. Tasi chagas ligi klika inina it ushitnan, liwami akstu chekani sawat la siwila yaditi. Chindu buskaw yaditi yus asbas ninti, anjuwa yucha kan kan lah lah ya Dios sawatli. Janduka na onde lisna akla alta soya wila ishukshlaka poan kimpay. Yucha a Moisés ikata alta soya. Anju ushitnang iklaka iyad. Muli ushitnang ashka iklaka irita a Moisés. Kiling wachusha kinlaka lah iklaka iyo. Ma Moisés yucha kili tzomukal. Pero lindu kiklaka iyad iti anju tzomukata. Rasi chakasli kiklaka iya it kinchiwinti. Kinchiwinti.